ዮሴፍ ኪዳን እባላለሁ። የመቀሌ ከተማ ነዋሪ ነኝ። አዲሱ ዓመት በተለይ የፖለቲካ መሪዎቻችን በሀገር ደረጃ በክልል ደረጃ ያሉ የፖለቲካ መሪዎቻችን እና ኤሊቶች ወይም ቴክኖክራት የሚባሉት ቅን ማሰብ ቢጀምሩ የህዝቡን የልብ ትርታ ማዳመጥ ቢችሉ በህዝቦች ላይ ችግር አለ ብዬ አላምንም። የትግራይ ህዝብም ይሁን የኦሮሞም የአማራ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎቱ አንድ ነው። በሰላም ገብቶ በሰላም ቢወጣ ኑሮ አሸንፎ ከድህነት እንዲላቀቅ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ቅድሚያ የህዝቦችን የልብ ትርታ ማዳመጥ ቢችሉ ከእልህ ወጥተው ለህዝብ ሲሉ በቀን ሁለቴ መብላት የማይችል ህዝብ ይዘህ ህዝብ ይዘ ልዩነቶችን ብቻ እያሰፋ በሚል ያዩ ነገሮች ብቻ ትኩረት እያደረግ መጓዝ መቻል ወዴት እንደሚወስደን በግልጽ እየታየ ስለሆነ በአዲሱ ዓመት መሪዎቻችን ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ የህዝቡ ፍላጎት ተረድተው ለሰላምና ለሰላም ብቻ ትኩረት እንዲሰጡ ነው ምኞቴ። መጀመሪያ እንኳን ያደረሳችሁ። ስሜ ማክዳ ሳባላለሁ። ኮሮና እንዲጠፋ ሰላምም እንዲመጣ በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደዚህ አልነበርንም እኮ። አሁን ግን like በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት መሪዎች ነው ያሉት። ስለዚህ እሱ ነገር እሱ እንዲስተካከልና ኢትዮጵያ እንደ ቀድሟ ወደ ልማቷ፣ ወደ ሰላሟ፣ ወደ ፍቅሯ እንድትመለስ ነው የምፈልገው። በጤና ደረጃ ደግሞ ሁላችንም ከኮሮና ኦር ከኮቪድ ፓንደሚክ እንድጠን እንድንጠነቀቅ ከሳኒታይዘር በመያዝ ማስክ በመጠቀም ከተቻለን ደግሞ ከቤት ባንወጣ ነው የምለው። ተስወራውን ድምፃዊ ወትሮቢ ለድርጅት እጅ በልናዩ ድምፃዊ ወትሮቢ ስሜ ጆኒ ኪሮስ እባላለሁ። የምኖርበት ከተማ መቀሌ ውስጥ ነው። አመቱ 2012 እኔ በግሌ ጥሩ አመት ነበረ፣ ግን በኢትዮጵያ ደረጃ crisis ኡ specially ፖለቲካው ኮሮናም ተጨምሮበት የነበረው በትግራይና በፌዴራል መንግስቱ የነበረው የፖለቲካ አለመግባባት እሱንሱና የሰዎች መፈናቀል ሞት፣ ስደት ምናምን ምናምን ነበሩ። እነሱ መጥፎ ነገሮች አልፈን አሁን ዛሬ ጳጉሜን አምስት ላይ ደርሰናል። normally ያው 2012 ላይ ያለፍናቸው ችግሮች በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ኮሮናም አለ፣ የፖለቲካ አለመግባባትም አለ እና አሁን ላይ 2013 የኔ ምኞት አገሪቷ በሰላም እንድትቀጥል የትግራይ መንግስትና የፌዴራል መንግስት ተግባብተው እንዲሰሩ እና የተሻለ ለሰው መረጋጋት፣ አለመፈናቀል ተፈጥሮ ሰው ወደ ነባራዊ ሁኔታ ወደ ሰላም ተመልሶ የስራው ወደ ስራ ገበታው በደንብ ተመልሶ እንደፈለገው በኢትዮጵያ ክልሎች ሰው ከክልል ወደ ክልል ተዘዋውሮ የመስራት እድሉ ተፈጥሮ ያው ለሁላችን አሪፍ አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ።